برحابها أعليت منطلقاتي وربيحت فيها أثمن الصفقات قال جماعة هجاء برايمي برومت رب عالمي دآيتك خدا وها فرماندك استعيذ بالله ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون لسر ري عرضه ولسر بحره فسادي وقلاتي گلاتی زیده بو بوی انسان بدست خكرن اف فسادي ظلم تعد ازيتا كل کل سریه عرده هي اف قتل قتولا قتولا سر ري عرده هي ev şirk û kufr û nebaşî û xerabiya li ser riyê erdê heye. Evana tev bi destê insan hatine çêkirin. Lewra Rabbi alemê dibe. Evan pîsîtiya, evan xerabiya, evan gellatiya tev bi destê insan hatine çêkirin. Viraktî zêde buye, fuhuş zêde biye, zina zêde biye, faiz zêde biye. Ku Rabbê alemê di heqê wî da اوان کسی کو فایزێ دکن ڕیبای دکن اوانا لهم بر الله و رسول الله حرب و جەنگێکردە شوورێ خوشکالانێ خو کشاندنە لهم بر رب عالم جنگی جەنگێ دکن فرەکتی زیده بیه دروتی زیده بیه رسول الله صلى الله عليه وسلم ده حديثك خدا وها فرمان دكه إن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار فراكتي دروتي مرف الباش دبه بال خرابيه دا دبه بال دا وأو او قماري و نباشي جي مرف دبا آقره دوجي آقره جهنمي أبانا قوتنه رسول الله عليه الصلاة والسلام أبانا قوتنه رب عالمين أبان انسانا بدست خو أبان خرابي ونباشي نباشي ji ber vê ji Rebê alemê di ayeta xu yê ayetê da dibêje bela ku ev nebaşî û xerabî û pîsîtî û gemmariyê kirin bela ku ev şirk û küfr û û zulmê li ser riyê erdê bela kirin û reşandin Rebê alemê jî ezabekî ji wan reşand heyateka teng da jiyaneka teng da wan û dilê wan nexweş û nebaş kire da ku ew însan جوان فعل خوی جوان خبات خوی نباش و پیس بگرن دا انسان اوان بيسيتي و گماری کل سر ریه عرده دکن جبونا کو جیر بگورن و توبه بکن رب عالمی هنک تنگاسی دا انسانا لیبرنن ایرو کو ام دبینن بلا کو انسان فحش و زینا و کفر و ظلمه دکن رب عالمی د قلب وان دا تنگاسی یک شکریه بلاكو بەلاکو ئەف گەمماری زێدەبوونە ڕبێ د حەیاتەوەدا وندا تەنگاسیکی چێکریە دلێ ت کەسی نەڕەحەتە نەژ مالێ دنیای ڕەحەتە نەش زارروکێوان ڕەحەتە نەش دەولەتێوان ڕەحەتن نەژ ملەت و گەلێوان ڕەحەتن دلێ ئەوان ئینسانە وان عالەمێ دلي افان انسان چێ عالم راحت ناك ئەمریا جبركو بامريا کردە جبەر كرنا جبركو فرمانو قانون رب العالمين اين نجي رب العالمين جي عذابك او ها مزن آماده انسانا كريه رب العالمين هر قومك بسبب عملك وي وی هنا قوما بدنگ هلاق كريه هنا قوما بآگر هلاق كريه هنا قوما بباران هلاق كريه و بآوه هلاق کریه و مختلف رب عالمی بري قوم هلاك کریه لبله هلاك بونا اوان قومه بسبب عمله کی وان تنیه هنکا زینای کریه رب عالمی وان هلاک کریه هنکا پیرک پیرک را زلام بر زلام را قوم لوط عليه السلام بلاكو امام قماريه كرنا وان بي سي تي كرنا ربي عالمي بسبب في اوان هلاك كريه هناك بلاد درو كربون درو دروا كرنا فرا كرنا ربي عالمي اوان هلاك كريه هنکا برا کد میزانا خدا به الچیتی کرنه رب عالم وان هلاک کریه قوم کو ام ناف دانه قوم کو ام دانه رب عالم کد بینه کو شاهده اوان گماری و پیسیتی کد وان قوم چودی چوبی دا هبون دفی قوم دا تف موجود بیه رب عالم دبک و اف قوم کو ایرو لسر عرده هلاغ بکه بهنک تشتا او هنکا فقیری هلاغ بکه او هنا هناك بباران وطوفان هلاك بك كودكجي بهنا كاجي بقتل وقتول هفدو او هلاك بك كو ايرو سر يعرد انسان انسان دكجن ظلم وتعد وازيت دكن بيركا بيركا جي نخوشتا جي بيستا دشخولينن زارو كيوان دكجن قلي برانا جبر جبركو بامريا رب العالمين دكن اوانا كيدكن دكن اوانا تیسا سروک و ریزان لسر انسانان اوان کسی کو پیشیوان اندکن لولا رب عالم د آیت کی دا وهاد بیجه استعیذ بالله اوی آیت باش کو دار بکن ومن الناس يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام هناك إنسان هناك قوتني وانا بخشا وهرن ونجي حزبكن قوتني وان برب دعمن و برب لذتن اوان قوتني وان تأثير اوان سر انسانا هي و اوان انسانا ربي عالم اشخورا دكن شاهد كراستن كدرستن كباشن بقوتني ربي عالم انسانا دخابينن بلا اله الا الله انسانا دخابينن بهنك خوندنا قرآن انسانا دخابينن به لە و ڕۆژیا که اوی بگرن انسان دخابین و لبر چعف جیویا ددن نیشاندن ڕبێ عالەمێ دەبێچێ و ڕبێ عالەمێ دکن شاهد و ئەوی تشتێ ڕاست دکن عالم ڕبێ عالەمێ دەبێت دژمنێ وەی هەری مەزن ئەڤن ئەڤان کەسێک و بناوێ ڕبێ عالەمێ وە دخاپینن دژمنێ هەری مەزن ئەڤن ئێک و ئیفسادێ دکن ئێک و فسادی و گەلاتێ کن ئەوانانە ئەوان مزن و سەرۆکێ اوان يعني یعنی بناوکی دولت من اوان انسانا اوان مروه انسانه خاپاندنه داوی رب عالم دبه چه و تولى سعى في الارض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد اگر كنت دف جوان بردي اي محمد او ببن سروك ريزان انسانا لسر يعرده فسادي بكن او قلاتي بكن داوية ئەوێ زاده وە و ئینسانە ئەوێ ئەوێ خەرا بکن ئەوێ ئینسانە او نەسلێ ئینسان ئەوێ خرابكن بکن داویە ئەوێ وان خەرا والله لا يحب الفساد ربي عالمش حزناك او ئەو کەسێک و گەلاتیت کە ڕبێ عالمێژێ حزناکە لێ برێنن ئیرۆ زادێ ئینسانە تەف خەرا بوون نه بعلیجان بعلیجانە نە فرنگی فرنگیە نە تبا خراب كرن داويه ربي عالم دايتي ربي اجاوي نسلا وخراب كن زاروكي ما خراب كرن تبل بيلميجن بيروجينه معنى لا اله الا الله نزانن نزانن شرک و کفر چیه نزانن تاغوت چنه نزانن اوان کسی کو فرمانا داتینن و انسانا ظلم دکن نزانن چیه نسلا مخرا کنه بی عاقل هشتنه فهم ناکن ربي ئەوان کەسێک و سەری ئینسانانە و مەزنانتیە وان دکن او حکم و قانون د دەستێ واندانێ لی رب عالم جوان حز و اذا قیل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم و ولبئس المهاد اگر کون جوان راجي بیجن جوان مزنا را و مزنرا کارا اون بیجن بيجن رب عالم بترسن اف گماری و جماري کو الوان انسانا کریه درجه بردن اف عشو zinayê ve vekiriye ve azad kiriye dev berdin ev insana ve xapandiye bi kanûnê muxtelîf dev jê berdin çaxê ku van gotina bejin. dibêjin ne nexapînin ji insana heqiyê bejin. ji insana rastiyê bêjin münafıqtiyê nekin bi navê Rabbê alemê insana nexapînin çaxê ku hûn ji wan re dibêjin ew ev gotinê ve küfra wan zêde dike pîsîtiya وان زيدتك فحسبه جهنم وان جي جهنمه ولا بئس المهاد تجيكي نباش ولا بئس المهاد تجيكي خراب ولا بئس المهاد تجيكي نخوشكو اوجي اغري دوجي اغري جهنم يا رب العالمين حسبنا الله حسبنا الله ونعم الوكيل اوان انسان ايكو وها خرا كرنا اذن قريب رانا رب العالمين جوان ربي به او کبر اوان کبر اوان هنگی زیده هنگی خو مزند بینن سری خو هنگی مزند کن نصیحت اجی گوداری ناکن دبیا شعرکی لپشتا پردا تعری وكا دو بشكو معري بلي بآشيكاري تجمرا دوستو ياري بآشيكاري اوان انسان اجمرا وكا دوستو يارن ليل پشتا پردا تعري وكا دو بشكو معرن كوب مرف دادن اوان دو بشکو معرا دبی كو ام باش فعم بكين گلی برانا داوي ربي عالم دبي اري انسان يوسا نخراب و هنا هنه ومن الناس يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد هناك انسان جي هنا هناك مرف جي هناك وان جي نفسا خو جاني خو مالي خو جبونا رضا ربي عالم فدا كريه باشی و قەنجێ دکە ji ئینسانا را قەنجی و ئۆ باشیê dibêje wan ji xerabî û ji taxû û ji kafira û ji wan kesê ku qanûn nîzama datînin ji wan dûr dike Rebê alemê ji ebdê xu hez dike rehmetê li wan dike û ji wan ra bi şefqete gelî birana ji ber vê yekê li ser riyê erdê di tişt hene di meriv hene yek baş yek jî xerab ew ê xerab Fesadi û gelatiyê dikin nesla me û zadê me dikin ew ê baş jî zalim û kafira disekinin rastiyê û heqiyê dibin da ku însan hidayet bibînin Rabbi alemê me ji wan başa bigerîne me ji taxût kafira dûr bike evan kese ku nesla me dikin ku zadê me Rabbi kirine Rebê alemê buke. Yavan bike buke. wan îslah bike ياجي لعنتا خلوان بك ورب عالم مجوان نكا هوال مجوان نكا هوجر موان وكاكو رب عالم صحابة الصحابة ورسول الله عليه الصلاة والسلام جوان كافر ظالمة دور كريه مجي جوانا دور بك وام جوان نبن هوال لورا تيا وانجي وكاوانا اكو ام هوال نباشو خرابن امجي وكاوان بفن نباشو ونخرابينش قلي برانا رب العالمي ما محافظ بك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين برحابها أعليت منطلقاتي وربيحت فيها أثمن الصفقات